Morjens, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. Vaikka mä pidän kepulaista rehellisyyttä vähän samanlaisena myyttinä kuin Jeesuksen ylösnousemusta tai natsien salasta kuuasemaa, niin pääministeri Juha Sipilä vaikuttaa joutuneen syyttömänä suomalaisten journalistien sytyttämälle noita roviolle. Nuo Puolueettomina tiedonvälittäjinä esiintyvä, esiintyvät inkvisiittorit on maalanneet Sipilästä ilman ensimmäistäkään todistetta kuvan valtion rahoja lapsilleen kanavoivana ja Ylen puolueettomana uhkaavana noitana. Ja mä toistan vielä, ilman ensimmäistäkään todistetta. Koko tämä kohu perustuu vaan rivien välissä oleville vihjauksille ja pahantahtoisille tulkinnoille. Reilu viikko sitten kansauutiset uutisoi, että Juha Sipilä on omistanut aikanaan konepajatuotteita Terrafamen kaivokselle toimittaneesta katerastiilistä pienen osuuden. Tästä osuudesta Sipilä on luopunut vuonna 2014, kun hänen sijoitusyhtiö Fortel Invest siirtyi Sipilän lastenomistukseen. Tämä uutinen vaikutti sinällään neutraaliudessaan ihan asialliselta ja samaa mieltä oli myös Sipilä. Seuraavana päivänä täkyyn tarttu Yle ja meno muuttu Ylelle, tuolle kansallisten yleisradioyhtiöiden Seiskalle, niin nykyään tutuksi noita vainoksi. Ensi Yle journalisti antoi Sipilälle ruhtinalliset puolitoista tuntia aikaa kommentoida erittäin vihjailevaa ja myöhemmin osittain virheelliseksi paljastunutta artikkelia. Sipilä reagoi kirjoittamalla bloginsa oikasun ja lähettämällä Yle Journalisteille haukut sekä kansalaisilta saamansa vihapostia tapauksen tiimoilta. Lisää vettä myllyy heitti Suomen Kuvalehti, jonka journalisti hyppäsi johtopäätöksiin ja uutisoi Sipilän vaientaneen Ylen. Sipilän reaktio asiaan kaikki ne sähköposteina oli tietenkin luokattoman huono, niin kuin tunnereaktiolla politiikassa tahtoo olla tapana. Sipilälle olisi riittänyt aivan hyvin vaan toistaa sanomassa siitä, ettei hän ole mitään haisua katerastiilin bisneksistä ja ettei hän ota asiaa sen enempää kantaa ennen kuin oikeuskansleri on tutkinut Sipilän esteellisyyden tässä asiassa. Toisaalta Sipilän tuohtumus oli, ainakin saamassa vihapostin perusteella, aivan inhimillinen ja perusteltu. Yle Uutisten sisältö vihjailee valtavasta salaliittoteoriasta, jonka pohjaksi journalistit ei esitä ensimmäistäkään todistetta, vaan kaikki perustuu mustamaalaavalle vihjailulle. Sipilä Ylelle lähettämät sähköpostit ei myöskään sisällä minkäänlaista vaatimusta vaikenemisesta, eikä edes diskreettejä uhkailuja, vaan ne on varsin selkeästi epäoikeudenmukaiseen kohteluun pettyneen ihmisen katkeraa tilitystä. Mä en tiedä teistä, mutta jos joku mediatalo vihjailisi mun ottaneen luottamustehtävässä lahjuksia ilman minkälaisia todisteita ja vetäisi vielä mun lapset siihen samaan häpeäpaaluun, niin en mä nyt epäilisi todeta ääneen, että kyseisen mediatalon kunnioitus mua kohtaan on nolla, enkä epäilisi myöskään sanoa, että tunne on molemmin puolinen. Enkä mä varsinaisesti ihmettele, että Sipilä on kokenut Ylen toiminnan vakavana henkilökohtaisena hyökkäyksenä. Päätoimittaja Jääskeläisen mukaan Äh, Sipilä-keissi oli ollut jo neljänä peräkkäisenä iltana TV-uutisten päälähetyksen pääuutinen. Ja sama myllytys jatkui sitten vielä radiokanavilla ja nettiuutisissakin. Ja ilmeisesti Ylen formaatit aina pikkukakkosesta Ruben Stilleri oli liittymässä lynkkauspartioon siitä huolimatta, että Sipilä oli pyytänyt oikeuskanslerilta selvitystä esteellisyydestä jo päiväkausia aikaisemmin. Jos Sipilän todetaan näin hatarin perusteen olleen esteellinen, niin sillä suljetaan ovet liike-elämän menestyjiltä politiikkaa. Heillä kun on laajat verkostot yksityisellä sektorilla. Tällainen linjaus syrjättäisi asiantuntijat politiikasta ja suistaisi suomalaisen politiikan lopullisesti broilerikasvattamoissa haudottujen eturyhmä- ja siltarumpupoliitikkojen haltuun. Nämä tyypit kun vieläpä avoimesti lupaa omille paikkakunnille valtion rahaa, josta sitten heidän vaalirahoittajiensa yritykset kilpailee osuuksia. Tämmöiseen Suomella ei yksinkertaisesti ole enää varaa. Nyt osaa talikoita ja soihtuja heiluttavista journalisteista itkee krokotiilin kyyneleitä lehdistövapauden rajoittamisesta. Ja osa on ottanut oikein elämän tehtäväkseen siteerata journalististen ohjeiden ensimmäistä kohtaa. Ja kuuluu näin. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta enpä ole nähnyt ainoankaan journalistin kattoneen asiakseen siteerata myös niitä muita kohtia, mitä siltä journalistista ohjeesta löytyy. Esimerkiksi kohta 10 sanoo, että tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin myös silloin, kun ne on aikaisemmin julkaistu. Tätä ei selkeästikään noudatettu. Ei puolentoista tunnin marginaalia voi piettää mitenkään kohtuullisena, kun puhutaan sähköpostilla kommunikoinnista näin tärkeässä asiassa ja näin kiireiselle ihmiselle. Sieltä löytyy myös kohta 11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Kun katsoo vaikka Sipilän saamaa palautetta tai julkista keskustelua aiheesta, niin on ilmi selvää, että iso osa Ylen ja Suomen Kuvalehen artikkelien lukijoista ei ole erottanut totuutta sepitteestä ja johdattelusta. Paljon on puhuttu siitä, että Sipilän pitäisi ymmärtää miltä asiat näyttää, mutta eikö sama velvollisuus koske myös journalisteja? Ja viimeisenä journalististen ohjetta kohta 15, jossa sanotaan, että jutun otsikolle on löydettävä sisällöstä kate. Suomen Kuvalehen artikkeli otsikko edelleen Pääministeri Sipilä vaiensi Yleen, vaikkei Moisesta ole missään vaiheessa ollut mitään näyttöä. Tämä vaikuttaakin aikamoiselta kirsikan poiminnalta osalta mediakentän edustajista, kun journalistista ohjeista siteerataan vain niitä kohtia, jotka sattuu omaa agendaa sopimaan. Yle ja Suomen Kuvalehen journalistien tarkoitusperät olisi ollut huomattavasti uskottavampia, jos näitä asioita olisi käsitelty muustakin vinkkelistä kuin levittämällä vaan puolivillaisia vihjailuja ja suoranaisia perättämiä väitteitä. Jos asiaa katsotaan ihan puhtaasti numeroiden kautta, niin Katerastiilin tilauksen arvo on 500 000 euroa. Ja nykyisellä liikevoittoprosentilla siitä jää viiva alle noin 50 000 euroa. Tästä Fortel investi osuus on 5 prosenttia eli 2500 euroa. Olettaen tietenkin, että mitä ne jaetaan firmasta ulos. Ja siihen päälle tulee vielä verot, mikä pienentää summaa merkittävästi entisestään. Onko tämmönen salaliittoteoria pääministerin kanavoimasta saasta miljoonasta eurosta todellakin uskottava, kun potentiaalisena palkintona on korkeintaan muutama euron miljonäärin lapsille ja muutamalle yritysjohtajalle? Se, että vallan vahtikoirilla ei ollut joko halua tai kykyä tällaisen pohdintaa osoittaa mun mielestä lähinnä sen, että itsensä jalustalle nostaneet sensaatio- ja klikkijournalistit näki mahdollisuuden noita vainojen käynnistämiseen ja myös härskisti tekivät sen – Tiedättehän, sillä on kuulemma väliä miltä asiat näyttää. Nyt Sipilän maine on mustattu ja mennyt monen silmissä, vaikka ensimmäistäkään todistesta mistään korruptiosta tai median vaientamisesta ei ole esitetty. Samalla tavalla kävi Matti Vanhaselle tässä lautakasajupakassa. Vaikka miehen syyttömyys käytiin oikeusasteessa asti todistamassa, niin silti Vanhanen on monen mielestä edelleen syyllinen. Minkälaista itsekritiikkiä tai reflektiota on mediakentältä vaikea näitä asioiden tiimoilta löytää. Mä oon tietysti sitä mieltä, että sananvapautta ja lehdistövapautta tulee suojella poliittiselta ohjaukselta, mutta toisaalta ei journalistillakaan oikeutta käyttää omaa asemaansa tällaiseen räikeeseen politikointiin. Nämä eritoten silloin, kun läpipolitisoituneita artikkeleita julkaisevat ja noita vainoja käynnistelevät journalistit väittää olevansa sitoutumattomia vallan vahtikoiria. Ei journalistit voi hypätä poliittiseen kehään pieksään poliitikkoja mielinmääriin ja sitten heti hypätä lehdistövapauden taakse äkisemään, kun joku kehtaa pikkusen nostaa suojausta ylös. Todellinen ongelma tässä koko kupletissa on se, että meillä on vuosikymmeniä massiivisen rahoituksen ja poliittisten virkanimitysten kautta rakennettu semmoista puolueetonta mediaa kuin Yle jolla on vuosikausia ollut hirveitä vaikeuksia noudattaa journalistista etiikkaa ja pysyä poliittisesti puolueettomana. Miksi te luulette, että Yle on jatkuvasti näiden tapausten keskiössä? No tietysti siksi, että Yle on ainoa mediatalo, joka nimenomaan rahoituksen ja poliittisten virkanimitysten kautta on poliitikkoja ohjailtavissa. Suomalaiset suuri joukoin kannattaa tämän mädän järjestelmän ylläpitämistä, mutta aina alkaa hirveän märinä, kun se ilmi selviä valuvikojensa takia pettää sille asetetut epärealistiset odotukset. Näitä ongelmia ratkaista tehokkaimmin lopettamalla koko ylevero ja leikkaamalla Ylen rahoitusta sen yleveron 480 miljoonaa euron verran. Luovan tuho rauniolle voitaisiin jättää vaikka yksi TV-kanava, yksi radiokanava ja suomalaisen TV- ja radioviihteen konservoinnin tehtävän. Näin katkaistas Ylen vahvat poliittiset siteet ja taas toisinpäin, ja samalla loppu se naurettavaa kauhun tasapaino ruokkivaa kättä purevien suojatyöläisten ja laskunmaksajien välillä. Ja mikä parasta, suomalaisten verotus laskis ja ostovoima taas parannis sillä vastaavalla noin puolella miljardilla eurolla. Mä pidän myös äärimmäisen huvittavana sitä, että oppositio on ollut kärkeästi arvostelemassa rahan kaatamista Terrafameen, vaikka oppositiossa istuvien vasemmistopuolueiden koko poliittinen olemus perustuu verorahojen jakamiseen erilaisille eturyhmille ja vaatimuksiin markkinatalouden vapauden rajoittamisesta ja tiettyjen liiketoimintamuotojen kansallistamisesta. Sama koskee kaikkia teitä, jotka nauutte valtioyhtiöiden ja valtion monopolien perään, mutta nyt yskitte, kun valtio jälleen kerran näyttää oman liiketoimintaosaamisensa todellisen luonteen. Itse te halusitte lisää valtiota ja nyt kun sitä teille annetaan oikein 100 miljoonaa euron voimalla, niin se ei yhtäkkiä kelepaikkaan. Kysehän on vaan kaksinaismoraalismista, populismista ja poliittisesta opportunismista.